Thank you. você, mas quero carinho Esse tempo todo eu andei sozinho Foda-se se eu me perder no caminho Já me perdi há muito tempo, estou sorrindo Não preciso de você, mas quero carinho Esse tempo todo eu andei sozinho Foda-se se eu me perder no caminho se, eu morrer Eu sempre tento me matar, me matar Espero que não vá doer, não vai doer Mas ainda vou ah. continuar Foda-se se eu morrer Eu sempre tento me matar quiser é, me escondo Ela vai me pegar Me acorde desse sonho Não quero chorar Na tristeza me escondo Ela vai me pegar Eu não preciso de você Mas quero carinho Esse tempo todo eu andei sozinho Foda-se se eu me perder no caminho Já me perdi há muito tempo Estou sorrindo Eu não preciso de você Mas quero carinho tempo todo eu andei sozinho Foda-se se eu me perdi no caminho Já me perdi há muito tempo, estou sorrindo Pensamentos na madrugada Esforço serviu para nada Minha vida toda maltratada Solitário todo dia em casa aqui Lâmina me corta ali, ali. Foda-se humildinho Preciso de você aqui, aqui Eu não aguento mais Me ajude aqui Feliz nunca mais Nunca desisti Flor me fura aqui Lâmina me corta ali Foda-se meu jean Preciso de você aqui se se eu me perder no caminho Já me perdi há muito tempo, estou sorrindo Eu não preciso de você, mas quero carinho Esse tempo todo andei sozinho